Vocês sabiam que se vocês forem no Minecraft criativo, vocês pegarem um bloco de comando, colocarem no chão e colocarem o seguinte comando, barra give arroba s amogos 64, você vai conseguir uma espada de diamante do Amogus. Exatamente, vá testar no seu jogo agora. Mas o que a espada de Amogus faz? Quando você bate em algum mob, ela faz... bum bum.